xin mời chị cái lớn à The enemy is picking. Mày đi cố lên bà ok 不要吧啦，OK cố lên vào mày nói rồi đi. cố lên cố lên, không à boom gì. Lý nào? sai, Sir! Wala dyan yung isa ka niya. Tingnan lang, tayin tuloy. Apa? I am vengeance in Please pick a hero. hay bao giờ mà nào hả? đi đây 都喺巴沙埋度揾聲呀，你唔屌？哦，好。我我我我點解話話唔小心啲話睇睇？我冇。你呢係？哪裡哪裡？ ဘာကန်ကန်ကောင်းမလဲမသိဘူးခေါင်းကြလဲကြစင်းဆောင်းလာဘေးသီလားဒီကန်ကြမယ် let my bullets လက်ကျစီအရင်မိုက်တယ်ကော်လာတာလဲလှလက်ကျနဲ့ကော်လာတာဘယ်ကောင်ပို့ကြိုက်လဲဆိုဒီလက်ကြောက်ကော်မဆောက်ရမလို့ဟုတ်တယ်လက်ကျနဲ့ကော်လာတာဘယ်ကောင်ပို့ကြိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီကော်လာတာပို့ကြိုက်တယ်ဘယ်ကြည့်ကြဘယ်ကောင်ပို့ထားဒီဂါမီကန်ပြမယ်ဘယ်လိုဟဲ့ကိုင်းချင်တာဘလူနိုတော့မဟုတ်ဟိုဟာဆော့မလို့อืมဟိုကောင်ဟိုကောင်ဆော့မလို့ ဘာလဲနော်ဒါမဲ့သူတို့ဆောက်လို့ရှင်ဘေးကိုဟိုဟာဘက်ကဘက်ကပေးလို့ရအောင်လို့လေ Granger Ultimate ကကြတော့အဝေးလှမ်းပစ်တာဆိုတော့သိတယ်မလားဘေးပြန်ပြေးလာတဲ့ဘာတဲ့ခါမျိုးဆိုနောက်ကကောင်တွေကိုသွေးပြန်ချော့ပေးလို့ရတယ်အဝေးရတယ်ဘာကြီးထုတော့လဲပေါ့ဘာလို့တော့ထိုးပါလေဘဒါလူကြီးတင်နေဝဆောင်းတို့ပေါ့ကြံခဲ့လေထိုးပါ The enemy is ဒါကမတီတော့မဖက်လို့ရတာ။အော်သင်တို့လည်းဖက်လို့ရတယ်သူလည်းဖက်လို့ရတာပေါ့။ မိကတကယ်ပြတ်သွားတာပြတ်ပိုင်ကန်ထူးမကြပဲဒီမှာကြပဲဒီပြမယ်မကြဒီစကင်းတစ်ခုဘာပို့ထားလဲဘယ်ဒီကြည့်ဒီစကင်းတစ်ခုဘာပို့ထားလဲအဲကြောင့်ကြောင့် Star 49နဲ့ဟိုနဲ့မလားအာ Star 49နဲ့ Agent Agent နဲ့ဒီဒီလိုရကြည့်တော့မှမရတာ Star 49ဒီနေဆိုပါဦးဟိုဟိုလေးကလည်းလာတယ် Collector လေးကလည်း Collector လေးကလာတယ်တောက်ချင်းဘာနဲ့နဲ့မှောင်တယ် ဟာအတိမိတ်ပြစ်လိုက်မှောင်သွားတယ်ဒီကအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူး Ranger ကြိုက်တယ်ဟိုကကြိုက်တယ်မတိပြနေခေါ်ပေးပြอืมโอเคပါလို့အာမီကီအဘွားမီကီဟာကြီးလည်းမလို့လားနဲ့လည်းမသူမိဆက်နဲ့လွှင့်တယ်သူက boss နေတိုင်းညတိုင်းမိဆက်နဲ့လွှင့်တာကိုလည်းလက် play ပြီဆိုတော့မကြည့်တော့တော့လေဖြစ်တယ်ဘယ်ကိုကောင်းလို့သူကအဲ့မိသွားရခုံရကျွန်တော်ကြည့်နေ free guy နဲ့ကျွန်မမပြောကျွန်တော်ကြည့်နေတာနော်ဘက်ကဆိုတာပေးမလား

ပြန်ကျက်လာ The enemy reaches the battle အဲ့ဒါတွေမသိဘူးသူအဲ့ဒါမသိဘူးကွာ All troops deployed ဘတ်စတိချိန်ပေးတာဘတ်စတိအော်ကချန်ကြီးတွေကွာ Oh my god ပါလာသေးတယ်တိုင်းကောက် baby စစ်ပေးရယ်ကွာကောင်းလိုက်တာ။အောက်ကလက်ဝဲသမားနဲ့တွေ့ပြန်ပြီကွာ။အဲ့လက်ဝဲသမား။ငါကစကင်းဝါဇီကိုပြစ်ပြလိုက်တာ။ တင့်ကလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ထင်ထိုးမယ်အခုတော့ဒီတော့တော့နာတော့ပြင်ပါဘန်ချာဘန်ချာမန်နာမလို့စောင်းပိုက်တယ်အခုဒီမှာစောင်းမနိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Oh my god လာလိမ့်မယ်လေလာအောင်ထိုင်လေခွိလောက်ပဲရှင်လေဘေးကြီးခွိကိုစောင်းတယ်ခွိကိုစောင်းပြီးဆိုးပဲယူလား tu là là tu như như quá đâu đã đâu đã đâu đâu đã đi đâu bay mà nó chắc về thời nhận số ta dùng mình đã thú bị rồi tu ạ bị cho tay đã chi điểm mà thích xả nó ok là Bây giờ tìm có đủ Bị lâu quá À.你啊，翻落去我嚟，你一路爬碌碌咯，屌！你人仔咩話？得得，baby 送你，你嘛？我 OK 嘛？人仔咩？去上走走，去上我哪裡？ လန့်စားဝါလန့်ဝါတကယ်ဒီတော့ဝိသမောမသားနူရှာနေပြီကွာ sorry ပဲရတန်ရဟိုဘက်ကကိုလိုရုပ်ပြီးပြေးသွားတော့တော့ပြေးပုံတစ်ချက်ရှုပ်ဒီကတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဖရီကာလည်းမရှိဘူးဟိုဆိုးအထိုးမခံတော့ကွာဟိုဘာလို့ကွာမပြောင်းရစကေးဝတ်တလွဲနေရမလဲပါဘူးဒီကွက်တိတွေပြတယ်လေကွက်တိကွက်တိကွက်တိဩ ấy nhưng ngón này hô offlane mà gì nè đi offlane rồi rồi sẽ khai rồi á ấy đang nhờ con này nó sao là là bây giờ này bây giờ này đi đâu mà gặp này con này bánh mà khai về này chứ bánh cuốc gì This nó bắt gặp là giá này à long mà cái gì tụi màu mà đó là cả thì game machine đâu mà thấy thì mà cái dao quá là được 来上完是没标。run 上你啊吧，run run，估计你攻呀咁。有唔休息？Request backup. Enemy rampage. 啊，見到佢同埋嚟啊！你叫我邊咯，唔嘢啦，輸輸輸輸嚟啊！我話俾我話俾你，咪 TV 啲，咪 TV 啲。 ဟာနောက်ဆိုင်ပြီးသွားတယ်ဟာနည်းနည်းလိုက်ဖန်လာအောင်ဟာဒီနည်းနည်းလိုက်ဖန်လာအောင်ခဏလေးပေါ့ဒီနည်းနည်းတော်ပါပြအောင်ထိန်းသွားလာအောင်ခဏလေးနည်းမရန်မမြောက်လာတယ်မိကိုင်းကိုင်းကိုမရတော့ request backup ဘာကြီးထဲမှာရှိတယ်ထဲမှာအထက်မှာတွေ့လားအမအကိုင်းရှိတယ်ကျန်ကွာဒီစီပဲဟာ ငါဒီဘက်က grand charge နဲ့ဆန်တကယ်ကြီးကြီးပဲအာဘေးပြန်တက်လာရဘေးတက်ပါဒီနာကူဘေးလို့လေကြောက်ထွက်ဆိုဘလို့တက်လို့ရမှာအဲ့ကောင်ကြီးငဲတာမဟုတ်ဘူးရှော့ထိုးလိုက်ကြောထိုးလိုက်လက်တီးနဲ့ထိုးလိုက်နေဟိုရောက်သွားရင်ဒီရောက်သွားလိုက်နေဘာကောင်းကြီးမသိဘူးတော့ဒီမှာတိုက်ဦးမှာငါပါဦးဗျာ 八緊自己人嚟匹敵啊！只係整佢先嚟啊！我領大咧，有架嚟 show 你。Okay. Dale. Dale. Hiểu Hiểu Sáng nhập Sáng nhập cái gì gì Sao không bắt đầu mà chuyện gì rồi Nào lên nó Sao kinh nghiệm máy lại đó Lấy cho anh Lấy cho anh Lấy cho anh là khu tỷ nè ဖုံးကပူနေပဲဒီဘက်ပြီးဒီနားမှရအောင်မယ် Launch attack Initiate retreat Request backup Initiate ဟိုင်းကွာဒီကောင်ကြီးဟိုမထိဘူးဘယ်ရမလုံးလဲရမလုံးဟိုလုံးတော့မဟုတ်ဘူးစားလို့မရတာစိုးလို့မရတာအရှိတ်ထိုးမဲ့ဆိုရင်ဘတ်ဘတ်ဆိုဝင်လာတာအာကောင်မဲအောင်မဟုတ်ဟိုက်ပါလောက်မဟုတ်တာပဲရည်ဒီလိုပါကြည့်တာ ကောလိန်သွားဖမ်းရောအတန်ဝဲတယ်လားဟုတ်တယ်ဒီကတာကီကိုစစ်နေပုံရတယ်ရှင်တို့ပေးစားနေလားမချစ်ဘူးမချစ်ဘူးနော် Okay ပါလို့ Initiate retreat Initiate retreat တတိအဝါဝေးပြရတယ်အဝါတာကီတို့နဲ့ပတ်တည်ဆောင်ပါလားမနောက်ပေါ့

저 쌤에 봐, 너가. 나를 울었어, 울었어. 응, 응, 나네요. 야, 하이바이야, 상황. 하이바, 짠. 오빠. 이 윈샷 왜 비려 삐어 오면 너. ngô ngô hàng ngô anh lý khả tỷ thả à bè 那玩意儿都老嘛，那不起了吧？我靠！我他妈！OK 吧？OK 吧？那看给景少了，我给也抽你好吗？ ဆဲဆဲပြီဗောဘရရှေ့ကနေလောက်စီချမ်းငယ်မောင်တိန်ချောင်းဝါပြင့်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါကိုမောင်တိန်ချောင်းဝါဖြစ်ကုန်ချမ်းငယ်ဟိုဝါပြင့်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါကိုမကပေးဘူး Initiate retreat. Yeah. နောက်တော့တစ်ချက်ဆိုသေးရဲ့ကွာ Initiate retreat. ဒါမင်းကထွက်နေယူရီပြီးွားရင်ခဏလေးဒီဘောကဝဲလိုက်မယ်ဝင်းချက်ဝဲလိုက်မယ်ခဏလေးပြစ်ပေးမယ်ပြစ်ပေးမယ်။အိုးကတာကီတေးပြီးလားကတာကီ။ 哎，一下，这偷路偷进我们家啊！哦，为什么打那喷？我们的炮塔也经被摧毁了。偷到你家呀，我，你有？你有怎么打喽！ Ripley近你嚟啊！好恐怖，喺嗱喺埋呀，勉強嚟話先可以喎。呢個定係先嚟嘅，定係先嚟把冇。定係先嚟把。啊？係咗你？你定係先嚟把冇？啊？OK 吧。呀呀，我problem 呀。 哦，马过，难怪你变，啊，马过一遍了，没进来，呜咯。大家阿 carry 飞妹马丁马丁要玩辅的，有没得哦？刚大家我看，Oh my god，是会的。那我变，那现在你变乌龟呢？你变乌龟呢？哇，变白的号，黑哇。哦。 é, é tudo em fazer, này, lâu tchau. Bắn đi vội, tao đi phay cái kỳ mà Thì làm như nào Hai mắt đi đã, hai mắt đã Mình là bà lộ Khá là đi bà, mình chạy nhà mà nhà bà cái 민고입 야지이랬거다가 저거다 민고 민고입 야지 이렇게 와 không à đi lấy tôi là tiền ai tôi ăn đủ tôi yên biết là tôi yên biết là sáng nhìn đã vui tại cái đó phát minh này là nãy đó luôn cái quay luôn vậy đi qua ရှော့ဝိုင်းခဏခဏခဏမြူထားလိုက်မြူထားလိုက်ဆောင်းအာရုံတော့တယ်ဘေးမြူထားလိုက်မြူတက်လားဟီးရိုးပေါက်ကလေးကိုဆွဲချလိုက်အမအိုက်ကဂိုးတွေဂိုးတွေကြည့်ရတဲ့နေရာမှာဂိုးတွေဂိုးတွေကြည့်ရတဲ့နေရာမှာအာရုံတော့တယ်ဘေးရဆော့တာဂိုးတွေကြည့်ရတဲ့နေရာမှာဟိုဟာလောက်လိုက်တစ်ချက်လောက်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ဘာဘာဖြစ်တာဖြစ်တာမပြောတော့ပြောတော့အာရုံတော့တယ်ဆော့တာအာဒိန်းနဲ့အဆော့တော့မှာပဲအစီပဲဆာစင်းပြပါဦးဆိုတော့โอเคပါတော့ သိကြတော့သူကလာကြီးနေတာကိုသူပြောပို့တာဘာမှတော့မသိဘူးကိုတင်ရောရဲ့ဒီမှာရတယ်ကြရအောင်ရှင်ဒီမှာလေကျမကြီးလာကယ်ရီပေးရမထိလိုက်ဘူးထိတယ်ထိတယ်တကယ်တော့ပြေးွား好，我踢，好，我踢，比较。 ဖြစ်သွားတာဒီဟွာစပရစ်နဲ့ပြေးတာ哦အတိတွဲရလို့ပူပြီးတော့ထက်သွားတာဘိတ်ဘိတ်ဆက်ထိုးလာဖိတ်ကမရှိဘူးလားဘိတ်အရင်မလိုက်နဲ့တော့ဘိတ်ချောမှာချောမှာချောမှာမလိုက်နဲ့အရင်နောက်နောက်တစ်ချက်ဖိတ်ကတော့လိုက်တယ်လေโอ้ nice bay တေးလို့ရပြီ bay တေးလိုက်တော့မတေးဘူးမတေးဘူး bay မတေးဘူးတေးတယ်တေးတယ် bay ဖိတ်ကလည်းလိုက်တာဒီအာ bay oh nice တိုင်းရတကယ်ကောင်းတယ် ဟေးတကယ်လုံနေပြီဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားခါခါချောင်းနေအာကြောက်ပြီအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးဆားတာပေါ့အရပ်ပန်ငါ့ကိုတွေ့လိုက်တော့စောက်ဆုံးမကြအောင်သွားလိလိုက်ွားကောလောလုံးရဲ့ဘေးဘူးဘေးလိုက်ပြီလိုက်ပြီလိုက်ပြီဆိုင်ကြီးသွားပြီအဝါရှိလောလောလောလောလိုက်တော့ဘေး 那一道道刚我看到啊，你啊，哇塞！你抱对吧？我也懂的。你让你老鼠干，你老。 နောက်ဆိုဒမ်းမရထွက်နေဘိုင်ဝမ်ကဒီနေ့လေ bro လုံးမလို့9နိုင်ခွက်လုံးမလို့မိကပြတ်သွားတယ်ဒီစကင်ဖောက်ချုံလို့အာအခုမှအပြင်ကပြန်ရောက်တော့မိပြဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းပြန်နေရဲ့လို့ပြီနော်ဝင်လိုက်တော့ပဲကိုဝင်ပြီနော်ဝင်လိုက်တော့ချန်ငယ်ဝိုင်ရအာဝင်းချက်တောင်ဖွင့်ချိန်မရလိုက်အောင်နေပိုးရည်တယ်ဖရီကလည်းရှိရအောင် Hey, hey bầu, hey bầu, đâu mà ý nào đi bay rồi. Bay bay bay tìm hả? Bay gặp Jan Panda. Ồ, đúng rồi đi bay.啲人只肯嚟講貓啊！睇下你俾係咪咯，bro？定係先嚟得望下再答。阿哇，即係嗌就埋咧，等佢話咯。咪佬啊，實時對啲咩啩？哦，nice à, à. à, nice nice 啫，真講你啲嘢。

我输烟老几啊？出上边那个，对呀啦， <laughs> 对呀。东东亚你不是，东亚没别的我，不知道我那个，别逼我嘛，打我。啊。 来上一个，三亚瓜。Three seven 呢？就就就，害怕害怕害怕，那裤衩都歪裤了。我老我也老 three seven three 做 three seven。啊，就不要的哦，但啊，这个讲就要被 nice 吧，但呀，这个 carry 啊，这个 low 啊，但呀，这个 low 啊。ရအောင်ပဲမရတော့မရတော့ လာကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခါမဟုတ်ဘီးပြတ်သွားတော့ဖုန်းကဒီ lighting ဒီဟိုင်းနဲ့တွဲထားတဲ့အခါကျတော့ကွာဒီကအစား graphic ဥစား graphic ကို ultra နဲ့ stream နေရဆိုတော့အမျိုးပူပြီးထက်တာဘဲကြီးတက်တာနားတော့မယ်ဘဲလည်း stream မို့ပြင်တော့ငါဆော့ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေကျေကျေ तू ကကိုတော့ rating နဲ့ရည်ကျေကျော်မပြောပါမလားလို့ပြောမပြောပါမလားလို့မိကီတက်တာဘဲကြီးရှယ်ခြင်းဟုတ်ပါ ဆိုတော့ DS string တော့အသေးလေးမပြရသေးတယ်လေးပြီးသွားပြီကြောက်နော်ငါမင်းမလိုက်ခင်တော့ bait rating 12 point တော့ကျော်တယ်ရအောင်အကောင့်24ကောင်တော့တက်ပြီး carry ရသိလားပြီးတော့အဲ့ဒါ3ရက်လောက်ပြောခိုင်းရမှာနော်